Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co można robić na Kubie, ale przede wszystkim odpowiem Wam na pytanie, czy można uprawiać tu kitesurfing. Kuba to wyjątkowe miejsce i część z Was znaje z tych starych aut, które jeżdżą po ulicach. Za mną widzicie, proszę Państwa, pięknego Chevroleta, ale również Dodge'a po tej stronie. Jednak jest coś, co chciałbym Wam bardzo pokazać. Smaczek, który może znacie z filmów, z Misia albo 40-latka. Było takie auto, które tutaj nadal krąży po ulicach. Fiat 126B. Proszę bardzo, polski Fiat. Tutaj kubańska tablica rejestracyjna. Jest to coś niezapomnianego. No, it's not mine, it's my friend car. Znaczy good car, very good car. No i nagrywki za mną, widzicie, spychacz żółty, a zaraz za tym spychaczem widać, o tam proszę bardzo, nie wiem czy to jest ostre, tam znajdują się pociągi, które wysadził Che Guevara, kiedy obalali dyktaturę Batisty. Ale to jest wow, zobaczcie to. Te budyneczki, kolorki, Villa Clara Inspira, zobaczcie, tak wyglądają naklejeczki, a nie to co u nas. Chcecie zobaczyć jak wygląda praca vlogera i jego fotografów? Tu jeden. Patrz, teraz drugi. E, jesteśmy na Kubie i uczymy ludzi, jak się robi sand. Co można zrobić na Kubie? Właśnie. O, pokaż. Hop. <laughs> Zobaczcie, jakie fajne powitanie zrobiliśmy. Kolejna pobudka o 5 rano. Tutaj nie próżnujemy żadnego dnia na Kubie. Dzisiaj jedziemy do nowej miejscowości, która podobno otwiera się na cały światek turystyczny. Jest odnowiona. Zobaczymy co będzie. Dzisiaj na Kubie zabiorę Was w najbardziej egzotyczne miejsca. Zobaczymy, co można tutaj robić, gdzie można krążyć. Ja tutaj właśnie uciekam przed wodą. Sandałka. <laughs> Kuba zaskakuje nas na każdym kroku. Wszędzie nas ciepło witają. Jest pyszne jedzenie, jest fajna muzyka i atmosfera, żeby trochę poruszać bioderkami. nie kołać Kuby. Say like Cuba. Well, it's alright. It's alright. I've seen better places. Better places? Yeah. I'm joking. No, there's no better place. tutaj powinienem sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe. A wy powinniście zasubskrybować mój kanał, żebym ja mógł robić sobie zdjęcia w takich miejscach. It's hot, eh? <laughs> Yeah. So this is normal weather or it's uh, hot today? No, I think it's normal. Normal? Yeah. Okay. It, so it you from here? even hotter. Your English is so good. How Thank come? you, because I studied. <laughs> ah, okay. <laughs> Co pan tutaj sprzedaje? you look good in a cap. Yeah. Jesteśmy na największych targach turystycznych na Kubie, Fit Kuba i dzisiaj gorąco przywitała nas orkiestra. Grali brytyjskie kawałki, dlatego że dla Brytyjczyków Kuba ma się stać jedną z najlepszych destynacji turystycznych na świecie. Ale przede wszystkim aktualny prezydent e, Miguel Canel Diaz jest wielkim fanem Beatlesów. This is a YouTube channel then. Oh, hi. Channel? Subscribe to channel. She's the, she's the specialist of the social media. Aztec Airways. Aztec Airways. Okay. Czym byłby Borsuk Vlog bez kitesurfingu? Nareszcie, po trzech miesiącach ciężkiej kontuzji i operacji, będę w stanie troszeczkę popływać i pokazać Wam, czym tak naprawdę się zajmuję. To właśnie tak wygląda moja praca, pasja i hobby. Kochani, subskrybujcie, ciśnijcie ten dzwoneczek tutaj u góry, komentujcie i lajkujcie, a za tydzień będzie kolejny Borset Vlog z niesamowitymi przygodami. Cześć!